assalomu alaykum do'stlar siz english club o'z kanaldasiz siz bilan doimgidek shohrux ak bugun ingliz tili grammatikasini butunlay chetga surgan holatda siz ingliz tilini qanday qilib o'rganishingiz mumkinligi haqida suhbatlashamiz ya'ni grammatikani o'qimasdan siz nimalar qilsangiz ingliz tilingiz rivojlanadi mana shu borasida bugun suhbatlashamiz Xo'p, agar avvalgi videomni ko'rgan bo'lsangiz ya'ni bundan oldingi chiqargan videomda ingliz tilini mustaqil o'rganuvchilar uchun grammatika xaritasini tuzib bergan edim endi bu video ana o'sha videoni davomi bo'ladi chunki avvalgi videoda biz e, grammatika borasida suhbatlashdik lekin e, men grammatikani o'rniga nimalar qilishingiz mumkinligi haqida gapirmagan edim demak bu videoda mana shu mavzuni kengroq yoritib berishga harakat qilaman hop qani bo'lmasam boshladik birinchisi inglizchada o'qish ya'ni inglizcha materiallarni sizga qiziq bo'lgan narsalarni topib o'qish bu yerda sizda savol tug'ilishi mumkin grammatikam bo'lmasa so'z boyligim yo'q bo'lsa qanday qilib o'qigan narsamni tushunaman bu juda yam tabiiy savol lekin bu yerda men inglizchada o'qish deganimda siz o'qigan narsangizni yuz foiz to'g'ri tarjimasini tushunishingiz haqida gapirmayapman men bu yerda o'qish deganimda asosiy e'tibor berayotgan narsam so'z boyligingizni o'qish orqali oshirish ya'ni misol uchun siz hech qanday grammatikani bilmaysiz so'z boyligingiz hali yo'q Э, shunda albatta siz kitob qandaydir asar kitobni yoki qandaydir gazetani olib boshlamaysiz ingliz tilidagi э, oddiy э, boshida albatta zerikarli bo'lsa ham o'sha siz uchun oddiy bo'lgan darajasi juda yam oson bo'lgan materialni topib o'sha o'sha materialdagi tekstni yoki dialogmi yoki shunchaki bitta gapmi ana shuni tarjima qilishga harakat qilasiz endi tarjima qilish qanday tarjima qilasiz albatta sizga lug'at kerak bo'ladi hozirgi paytda lug'at lug'atlar tekin siz hech qanday pul sarflashingiz shart emas shunchaki internetda telefoningiz brauzerdan foydalanib google tarjimonda ishlatishingiz mumkin yoki boshqa shunga o'xshagan aytaylik dasturlarni telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin juda yam ko'plab inglizcha o'zbekcha yoki rus tilini bilsangiz inglizcha ruscha dasturlar ya'ni lug'at dasturlari bor shularni o'rnatib olib mana shulardan foydalanishingiz mumkin endi lug'at oldingiz material topdingiz qanday qilib tarjima qilasiz albatta so'zma so'z boshlaysiz ya'ni o'sha bitta gapni olasiz o'sha gapdagi so'zlarni hammasini tarjima qilib olasiz va o'sha tarjimasini olganingizdan keyin tarjima qilib olganingizdan keyin o'sha so'zlarni hammasini bitta qilgan holatda siz ma'no chiqarishga harakat qilasiz o'sha so'zlardan ya'ni bir qandaydir ma'no topishga harakat qilasiz sizda misol uchun hamma so'zni tarjimasi bo'lsa o'sha gap qandaydir ma'no anglatadi albatta u ma'no e, yuz foiz to'g'ri bo'lmasligi mumkin aytaylik o'n foiz to'g'ri topdingiz yoki yigirma foiz to'g'ri topdingiz bunisi muhim emas hozir muhimi siz e, o'sha so'zlarni hammasini bitta qilib e, qandaydir ma'no chiqarib olishingiz chunki bu narsa siz o'sha gapni ma'nosini tushunib olganingizda to'g'ri noto'g'ri muhim emas tushunganingizda ichidan bitta ikkita so'zlarni sekin sekin o'rganishni boshlaysiz ro'yxat qilib daftarga yozib so'zma so'z haligi bitta bitta qatorma qator qaytarib o'rganishingiz shart emas muhimi qayta va qayta o'qisangiz mm-hmm, yangi materiallarni va o'sha bitta materialni o'zini ham qayta qayta o'qishga harakat qilsangiz sekin sekin ichidagi so'zlarni tushunishni boshlaysiz va sekin sekin iboralarni tushunishni boshlaysiz albatta yana eslatib o'taman noto'g'ri tarjima qilayotganingizga e'tibor bermang boshida xato qilish til o'rganishda faqat til o'rganishda hamma narsada ham xato qilish juda yam muhim mana shu xato orqali o'rganamiz buni o'zingiz ham bilasiz deb o'ylayman ho'p mana shu holatda endi boshida zerikarli bo'lsa ham o'sha yosh bolalarni ertak kitoblarini yoki shunchaki dialoglarni bitta bitta gapli dialoglarni olib mana shularni tarjima qilishga harakat qiling va mana shu holatda siz miyangizni Э, o'sha tilga o'rgatyapsiz siz qanchalik ko'p э, takrorlasangiz o'sha yangi materiallarni o'qisangiz shunchalik sizni miyangiz har xil bog'liqliklarni topadi o'sha tildagi э, ingliz tilida aytganda pattern deydi pattern ya'ni o'sha har xil bog'liqlik yoki qolip yo'sin desak bo'ladi o'sha narsalarni topishga harakat qiladi va eslab qoladi mana shularni mana shu holatda sekin sekin miyangiz moslashib o'sha tilni o'rganishni boshlaydi va bu yerda yana bitta muhim narsa siz lug'atdan har safar so'zlarni qaraganingizda talaffuzini ham tekshirib oling albatta deyarli hamma lug'atda ham o'sha inglizcha so'z bo'lsa inglizcha so'zni bir yonida bitta tugmacha qo'ygan bo'ladi talaffuzini ko'rsangiz bo'ladi eshitib ko'rib pronunciation deydi inglizchada o'sha talaffuzi shunisini eshitib ko'rib iloji bo'lsa bir bir qaytarishga harakat qilib ko'ring chunki bu narsa sizga hozir keyingi aytadigan keyingi qilishingiz mumkin bo'lgan narsalarda juda yam katta yordam beradi demak bu ham muhim eshitib ko'rishingiz ho'p endi aytaylik e, mana shu holatda hmm, qilyapsiz o'rganyapsiz endi xato qilyapsizmi to'g'ri qilyapsizmi buni albatta e, boshida bilishingiz qiyin lekin sekin sekin o'zi qayta qayta o'qiganingiz sari o'rganib borasiz va bu yerda ba'zi holatlarda siz gapni ma'nosini tushuna olmaysiz va ba'zida aytaylik qanaqadir bitta bitta qoliplar qayta qayta keladi misol uchun so'zlar almashish mumkin lekin misol uchun gapni oxiri doim bir xil tugayapti va internetdan qiziqib tekshirib ko'rishingiz mumkin ya'ni nimaga bunaqa tugayapti nima degani ekan bu deb mana shunda shu holatda siz sekin sekin grammatikani o'zingiz izlanib o'rganyapsiz va bu plyus tarafi bu yerda sizga hech kim majburlamayapti grammatikani grammatikani o'zingiz xohlab o'rganyapsiz o'sha o'rganyapsiz o'sha tekstda aytaylik bitta ikkita grammatikani bir bir internetdan internetda ma'lumotlar juda yam to'lib yotibdi youtubemi yoki shunchaki googledanmi yoki tanishingiz bo'lsa o'sha ingliz tilini biladigan yoki o'qituvchingiz bo'lsa so'rab asta asta o'sha o'zingizga qiziqqan joylarini o'rganishingiz mumkin endi yana bir mana shu o'qishga kelganda bitta savol tug'ilishi mumkin ba'zi birlarda Э, ayniqsa ozgina o'rgangandan keyin э, sekin sekin э, tarjima qilishingiz oshib borgani sari lug'atda ayniqsa google tarjimonda mm, hamma so'zlar ham to'g'ri chiqmayotganini ko'rasiz yoki e, bitta so'zni ko'plab ma'nosi borligini ko'rasiz qaysi biri to'g'ri kelishini bilmaysiz mana shu holatda mm, o'sha xato qilayotgan so'zingizga unchalik e'tibor bermang siz gapni umumiy ma'nosini topishga harakat qiling e, va e, o'sha turgan siz topolmayotgan so'zingizni atrofdagi so'zlarga e'tibor berib e, aynan o'sha qiynalib turgan so'zingizni ma'nosini taxmin qilib o'tib keting keyingisiga e'tibor bermang ana shu so'z sizga qayta qayta har xil gaplarda chiqadi chiqadi chiqadi sekin sekin hop birinchi marta ikkinchi marta uchinchi marta gap so'zni xato topishingiz mumkin ma'nosini lekin qayta qayta chiqqani sari siz o'sha so'zni ma'nosini albatta topib olasiz bu narsani bunga sekin sekin vaqt kerak ba'zi bir joylarda gapni tarjima qila olmaysiz tarjimasini topa olmaysiz ba'zida ba'zi bir so'zlarni tarjimasiga tushunmasligingiz mumkin lekin muhimi o'sha umumiy gapni ma'nosini topishga harakat qiling va mana shu holatda qayta qayta o'qing bitta materialni o'zini ham qaytarib o'qing va yangi narsalarni o'qib boring ikkinchisi ikkinchisi tinglash ya'ni inglizcha narsalarni tinglash tinglash haqida juda yam uzoq gapirib o'tirishim shart emas chunki e, o'qish borasidagi gapirgan ya'ni inglizchadagi o'qish inglizcha narsalarni o'qish borasida gapirgan narsalarni aksariyati bunga ham tegishli lekin bu yerda bir narsani eslatib o'tmoqchiman ya'ni tinglagan vaqtingizda ya'ni tinglayotgan narsalaringiz narsalaringizni darajasi muhim emas e, tushunmasligingiz mumkin tinglayotgan narsangizni umuman tushunmasligingiz mumkin siz tinglang baribir tinglayvering o'zingizga qiziq bo'lgan narsalarni ho'p audio kitob bo'ladimi podkast bo'ladimi yoki qo'shiqlar bo'ladimi siz doimiy tinglab boring odam miyasi shundayki odam miyasi har doim bog'liqliklarni topishga harakat qiladi qachonki o'sha bog'liqliklarni topsa shularni eslab qolishga harakat qiladi chunki bu narsa keyingi keyingi safar kelajakda kelganda ya'ni shunga o'xshash narsalar kelganda xuddi mana shu bog'liqlikka mana shu qolipga solib tushunib ketadi shuning uchun siz qancha ko'p tinglasangiz qancha ko'p eshitsangiz o'sha o'sha tilda miyangizni aynan ingliz tilini xarakteriga moslashtirib boryapsiz ingliz tili xarakterini tushunishni boshlayapti miyangiz bu narsa juda judayam judayam muhim tinglagan vaqtingizda bitta gapni tushunishingiz mumkin misol uchun o'n minut yigirma minutlik narsa tinglasangiz bir bitta gapni tushunishingiz mumkin bunisi muhim emas muhimi e'tibor bering qanday holatlarda nima deydi urg'u berilyapti qayerda misol uchun kayfiyati bo'lmaganda yoki jahli chiqqanda shu holatlarda odam har xil tonda gapiradiyu kim ba'zi holatda ko'tariladi ton tushadi yoki urg'u beriladi qaysidir holatda yoki nimadir deganda kimdir kuladi mana shularga e'tibor bering miyangiz sekin sekin bularni o'zi tushunib boradi endi o'qishga kelganda o'sha tinglang dedim so'zlarni ma'nosini e so'zlarni ma'nosini deyapman talaffuzini ko'rib tinglab oling dedim o'zingiz ham qaytarishga harakat qilib ko'ring chunki o'sha narsa siz talaffuzini ko'rib olganingiz ya'ni pronunciation talaffuzini ko'rib olganingiz bu yoqda tinglashingizga yordam beradi tinglagan vaqtingizda o'sha so'zlar sekin sekin o'zi esingizga keladi bu narsa boshida albatta qiyin bo'ladi lekin qayta qayta tinglab borsangiz oson narsalardan boshlasangiz yaxshi lekin yana qaytarib aytaman tinglashda darajasi muhim emas muhimi siz doim tinglashingiz kerak tinglash juda yam muhim sekin sekin o'rganadi o'zi uchinchisi uchinchisi endi bu qiziq manimcha deyarli hamma o'rganuvchilar uchun bu qiziq ya'ni ko'rish kinolar videolar mm, har qanday ingliz tilidagi materiallarni ko'rish haqida gap ketyapti bu yerda bunda ko'rishda zo'r tarafi qiziq tarafi so'z boyligingiz oson oshadi va talaffuz qilishingiz oshadi va undan tashqari qanday vaziyatda qanday so'zlarni qanday iboralarni ishlatishni o'rganasiz va eng muhimi eng muhimi tilni o'sha xarakteri sizga singadi ko'rgan vaqtingizda chunki haqiqiy o'sha ingliz tilini gapiradiganlar gapiryapti siz undan ham ko'rib ham eshitib o'rganyapsiz so'zlarni eslab qolishingiz ham bo'layotgan ish harakat voqea hodisa bu yoqda gapirilayotgan gap bilan bog'layapti bog'lanyapti va mana shu narsa sizga miyangizni miyangizni nima deydi tilni oson qabul qilishiga yordam beradi ya'ni mana shu bo'layotgan ish harakatni gap bilan bog'lab eslab qoladi misol keltiraman aytaylik kimdir kimgadir yaxshilik qilsa yoki yordam berganda aytish bitta qahramon aytishi mumkin thanks yoki thank you endi rahmat deyishi mumkin shu narsa bir necha marta qaytariladi va siz o'zi sekin tushunyapsiz qachonki yaxshilik qilganda demak inglizlar ingliz tilida thank you yoki thanks deb aytarkan degan narsa kelyapti yoki go home ya'ni uyga bor degani go home ana shu mana shu gap bir necha marta chiqsa sizda o'zi miyangiz tushunadiki ha demak go home deganda mana shu mana shu gap mana shu gap uyga borish bilan bog'liq bo'lyapti demak go home uyga bor degani ekan Э, degan narsalarni sekin sekin tushunib borasiz albatta ko'rayotgan narsangizni e'tibor bilan ko'rishingiz kerak bunda e, so'zlar e, gaplarni qanday aytilayotgani bularga e'tibor qanchalik yaxshi qarasangiz shuncha oson e, tushunasiz ho'p endi oxirida ya'ni video oxirida eslab bir narsani aytib o'tmoqchiman qachonki siz mana shu uchtasini uchta narsani o'qish tinglash va ko'rishni birgalikda olib ketsangiz ularni bittasini o'zini qilish yaxshi fikr emas albatta qilish foydali lekin qolganlarini tashlab qo'yish nima deydi tilni faqatgina bir kichik qismini o'rganish bilan bir xil bo'lib qoladi shuning uchun hammasini uchtasini birgalikda olib ketsangiz mana shunda sizda kuchli qurol paydo bo'ladi ya'ni tilni o'rganish uchun kuchli qurol ana shundagina siz tilni juda yam oson o'rgana olasiz va eng muhimi eng muhimi o'zingizga qiziq narsalarni topib o'qishga eshitishga ko'rishga harakat qiling siz uchun qiziq bo'lsin tilni o'rganish har doim ham o'qish bilan bog'liq bo'lishi shart emas ya'ni mehnat qilish bilan bog'liq bo'lishi shart emas bizda shunday o'rgatib qo'yilgan qachonki o'qilganda e, til o'rganganda o'qish kerak grammatika o'qish kerak kitoblardan qoidalarni ko'rish kerak qanday qilib gaplarni yasashni o'rganish kerak oddiy qilib aytganda shu partada o'tirib mashqlarni bajarish haqi bajarish haqidagi fikr keladi ko'pchilikni xayoliga bunday bo'lishi shart emas til tilni shunchaki xursandchilik uchun o'rgansangiz bo'ladi ho'p video o'zi uzoq ham bo'lib ketdi shekilli mana shu men aytmoqchi bo'lgan gaplarim edi bugungi video uchun umid qilamanki siz o'zingizga foydali narsa topdingiz agar sizga yoqqan bo'lsa albatta kanalga qo'shilishni unutmang o'z fikrlaringizni va savollaringiz bo'lsa kommentariyada albatta yozib qoldirishingiz mumkin men xudo xohlasa javob berishga harakat qilaman keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling